女生学泰拳到底能不能保护自己？网友在后台问啊，我们要探讨一下。肯定能啊，这问题很值得讨论啊。 <laughs> 那为什么学泰拳能保护自己呢？为什么？我觉得学什么都都可以吧，但是泰拳也是一个很不错的选择，肯定可以保护自己。 说实话，一般我一跟我的同事或者朋友说我在练泰拳的时候，有一部分男人就已经开始害怕了。从专业角度啊，我这么讲一下啊，就是首先我们先判断一下你的技术是什么样，还有对方的火力是什么样，才能决定说真正能不能保护自己啊，这是一个非常现实的、非常客观的问题，对吧？比如说你的水平在这儿，对吧？那对方的水平呢，他就不练，他就在这儿，对吧？你再怎么练，你可能从武力上你是保护不了自己的。但是啊，从另外一个角度我们去讨论的话。 你是不是更加自信一些了，对吧？比如说原本在公交上、啊，公交车或者是地铁上面，某个人要给你结一把色， <laughs> 我要结个色，对吧？这个时候你就原本懦弱的你没有练过泰拳，可能是这个样子，是 <laughs> 吧？嘤嘤嘤那种感觉了。但是你练过泰拳，你就一把冲上去，你干嘛呢？对吧？这种感觉了，你干嘛呢？这样。 哎，人家立马就怕了，对吧？这样的就是不战而胜，武力可以解决问题，我们反而不用武力解决了。其实我觉得女生在平时不管是练泰拳还是其他的运动，你要增强你的一个身体的基本素质，那么在危险来临之时，我们可能会跑得更快。 反正就是原本你不练泰拳，你会不会增加你保护自己的几率呢？答案一定是不是的，对吧？因为你就停留在原原地，所以为什么不去尝试一下呢？对吧？你说话气场都不一样了，对吧？原本是非常懦弱，对吧？变得更坚强。对，我觉得绵羊说的特别好，啊，就是它至少能让你跑得更快，或者是说你身体素质好一点，不会受欺负的那么厉害，可能会更安全一点，对吧？你一练完了，一暴汗，完了砰，换变异人，对吧？野兽周一， <laughs> 对吧？ 所以我觉得很简单的一个问题啊，那最终呢，观众还是在乎这个啊，女生练练泰拳到底是不是能百分百的保护自己？你们在评论区，你们来讨论一下，好吧，给我一下你们的答案。